いどんぐり野郎これ家庭科の授業でクッキー焼いたの食べてくれないはあえなえな怖いんだけどやだやだやだれれなんでそんなに怯えてるの優しすぎても怖いんだよ君は食べちぎるぞ心臓っ まくんもうやっと追いついたくまくん今日ね家庭から授業でクッキー焼いたのよかったら食べて絶対嫌だ